एक बार की बात है एक छोटे से गांव में एक शापित वृक्ष की कथा थी कीवदंती के अनुसार जो कोई भी पेड़ के बहुत करीब आया उसे उन लोगों की आत्माएं सताएगी जिन्हें वहां बहुत पहले बलिदान किया गया था कई ग्रामीणों ने पेड़ से परहेज किया लेकिन साहसी किशोरों के एक समूह ने जांच करने का फैसला किया जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे उन्हें हवा में ठंडक महसूस हुई और हवा गरजने लगी अचानक किशोरों में से एक बिना किसी निशान के गायब हो गया अन्य लोगों ने उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उनके नाम को फुसफुसा रही थी उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे बलिदानी आत्माओं की आत्माएं उनके सामने प्रकट हुई उनकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। आत्माओं के बंद होते ही किशोर भय से भर गए थे अचानक किशोरों में से एक को लोकथा का एक टुकड़ा याद आया ऐसा कहा जाता था कि अगर कोई बलिदान देने वाले का नाम लेता है तो आत्माएं उसे अकेला छोड़ देती हैं कांपते हाथों से किशोर ने नाम बोला और आत्माएं गायब हो गईं। समूह ने जल्दी से शापित वृक्ष को छोड़ दिया फिर कभी वापस नहीं आने के लिए उस दिन से शापित वृक्ष की कथा को उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में बताया गया